Quando o amigo do amigo, o colega do colega, o conhecido do conhecido, começou a se interessar e procurou uma vaga para plantar sua árvore também lá no Bosque do Futuro, nós despertamos para um fato muito interessante. Amigo do amigo do amigo, isso já é bem conhecido nosso nos dias de hoje. Isso é o que define rede social. Acontece que algumas dessas pessoas estavam longe demais para usufruir do contato com aquelas árvores que eles tinham plantado via web. Trazer essas pessoas para perto de suas árvores ou entregar sua produção em grandes distâncias tinha ainda o problema de todo o rastro de poluição envolvido no processo, a chamada pegada de carbono. A solução começou a tomar forma quando iniciamos a pesquisa e desenvolvimento de um modelo de chácara padronizado que passamos a chamar de células que pudessem ser sustentáveis, eficientes e apresentassem uma estrutura agradável aos usuários do sistema tribus.com. Naquele momento, aquelas células poderiam ser implantadas em qualquer lugar onde houvesse demanda, ou seja, onde quer que existissem pessoas querendo plantar. Com o trabalho de nossos engenheiros agrônomos, conseguimos um menor custo, garantindo que pessoas de todas as classes pudessem participar da experiência de plantio em rede oferecida pelo sistema Tribos.com. Nossa equipe de tecnologia trabalhou exaustivamente para desenvolver um software com uma interface que permita que o usuário se sinta à vontade ao navegar por nossas páginas. Contamos com as tecnologias mais avançadas do momento, as melhores linguagens de programação e os melhores bancos de dados. Com isso, conseguimos o que parecia impossível. Criamos um negócio web totalmente original, completamente brasileiro e que já nasce com uma força inquestionável, a força de estar em rede. A redetribos.com permite que seus usuários plantem uma árvore em qualquer uma de nossas células mais próximas de sua casa, por um investimento muito pequeno. Fazendo isso, o usuário vincula seu perfil à árvore que ele plantou, acompanha seu crescimento e desenvolvimento, enquanto desfruta de uma rede social exclusiva, um ambiente ótimo para rever velhos amigos e fazer novas amizades com pessoas com perfis semelhantes aos seus. Além disso, nossas células são preparadas para oferecer ao usuário um espaço rural exclusivo, um ambiente agradável para um passeio de final de semana, um piquenique com a família, um churrasco com os amigos ou simplesmente para desfrutar da sombra da árvore que o usuário teve o prazer de plantar. A redetribos.com traz ainda um adicional que ajuda a combater aqueles problemas que falamos no início da apresentação. Quando as árvores dos nossos usuários começam a produzir, nossos técnicos colhem e processam sua produção em nossas mini usinas de beneficiamento, existentes em cada uma de nossas células. Parte dessa produção é entregue na casa do usuário, utilizando rotas já existentes e os trajetos que gerem as menores emissões poluentes possíveis. Como a produção dessas árvores excede a quantidade que o usuário poderia consumir, ele pode disponibilizar o excedente de sua produção para ser comercializado em nosso site, na feirinha virtual, um ambiente seguro de comércio web, orientados para trazer retorno financeiro ao usuário, sem abandonar práticas sustentáveis e preços justos. É a chance de intervir antes que as previsões acontecessem, de garantir alimentos de qualidade às pessoas no futuro por um preço justo. Estamos falando agora de árvores frutíferas, mas nossos analistas já afirmam o modelo Tribus.com pode ser aplicado às mais diversas culturas. A implementação da rede Tribus.com ocorre em um momento oportuno, onde podemos identificar facilmente a demanda, tanto por alimentos produzidos de forma sustentável, comércio justo e melhoria na qualidade de vida, demanda por negócios sociais. E a Tribus.com é um negócio social, pois impacta diretamente os segmentos C e D e indiretamente o segmento E. Demanda por impacto ambiental positivo, pela explosão das redes sociais e até mesmo pelo mercado futuro de carbono. Lembrando que cada um de nossos usuários representa pelo menos uma árvore em pé.